собі згадав, як у цьому в школі написав пісню. Що там було? Мар'яна? Мар'яна, так. То було. Вона не подружка була Мар'яна. А я на дискотеці тут включив. Я, я кажу, ну що, як тобі? На ну, Це те- про мене, Мар'яна? Та це про мене? Та? Вона така слухає, слухає, там типу їбана, це така хуйня. Грана, типу. Грана. Вона мені, блядь, ляпаса як хуярить. Я кажу, це вже не про тебе, блядь. Піздець. Але типу про неї. Не про неї, та що Оксана назвалася. А. Я в останній момент, типу, А я пам'ятаю цей, блядь, шморгун про якусь Оксану вічно співав. То він сам придумав чи то? Ні, то пісня другої ріки. Оксана, Оксана, Оксана, Оксана. Він ще так то співав, блядь. Другої ріки. Я недавно бачив шморгуна, блядь. це- це А він ще живий? Він наскільки талановитий, наскільки, блядь, ні, ну він грав щось гарно, щось співав. Ні, та- ні, чувак, він грає ліпше, ніж я. Він грає ліпше, ніж я, він пісні пише краще, ніж я, і текст у нього краще, ніж в мене. А, та текст. Єдине, що в нього, блядь, єдине, що в нього, що в нього проблема, це. <laughs> З образом життя. Ні, ні, типу, ти можеш бути який хочеш, знаєш. Ти творча людина, ти можеш бути спієбанутим наскільки ти хочеш. Але якщо ти хочеш, щоб це Хтось чув? Хтось визнав. Угу. Тобто навіть виліз з себе хоч на секунду і подивись збоку, як це все звучить, чи виглядає. А от проблема творчих людей, що вони наскільки, блядь, охуєнно... Про себе мнення? Ну це не те, що блядь, наскільки вони, блядь, в собі не хочуть звідси вилазити. Я ж я ж моргоном тиждень провів. Ні, проблема творчих людей. Я тепер аж поняв те, що Козуб говорив ще на другому курсі що у нас тал... нам талановитих нахер не треба. Талановиті у нас валяються під парканами. Та да. Бухі обіцяні. <laughs> Такі є. Самі талановиті у нас чуваки ніхуя не реалізовуються як художники. Ні. Вони, блядь, замикають у собі, їдуть мозгами і все. А чого так? Якщо є всі можливості для всього. Поясню, бо типу, саме важче. Типу, тобі, тобі нічого не вартує щось навчитися. Все, любий даун можна вчитися любої херні. Так я по собі бачу. Я, якщо щось дуже захочу, то тиждень, другий місяць, та й учишся, та й виходить те, що ти хотів. Дивись, Ти можеш любої херні навчитися. Ти можеш купити любе обладнання. Дивись, я ніколи не розумів нічого від фотошопа. Це для мене був такий космос, що просто піздець. Ну тепер я хоч би, блядь, розрізняю значки і що за що відповідає. Проблема у мозгах, розумієш? Саме важче поміняти це мозги. Типа спосіб сприйняття Так. якоїсь нової дивись, хуйні. дивись, я даун. Я малював найгірше і малюю зараз на теперішній час. Я малюю саме А я гірше. взагалі зроб. не вмію малювати. Вообще. Але чувак, я єдиний хуй, який заробляє на життя суто малювання. З цілої групи, а може, блядь, із цілого потоку. Та з цілого коледжу, блядь. Я реально цим заробляю, тільки цим, малюванням. А чого? Бо я ні секунди в житті не вважав себе художником. Ні разу я не вважав, що я щось вмію. Я так і що в мене є якийсь талант. І, і, і що дуже помогло. Ні одна залупа в житті ніколи мене не, блядь, е, не сказала, що я щось намалював нормально. Це хуйня. І я такий, так, це хуйня. І того, коли я малюю, і мені кажуть, це хуйня, я не вийобуюсь. Ну, в Я те саме. послухав. Я навіть знаю, я малюю хуйню, блядь. Але потім люди приходять на виставку і дивляться, блядь, то це пиздата робота, блядь. О, ти просто з боку дивишся, типу. А що вони так пиздять? Ти розумієш, коли ну, от, от, от, з Орнарсом така херня, знаєш, він каже, що дуже важко малювати там на тому сайті, де я малював, і що навіть я якби зараз малював там, то мої роботи би не приймав. Бо він старається, видає якість, а це засирає. Та то в пизду старатись. А я кажу, в чому суть, дивись, Серий. Ти розумієш, що що ясінь. Це вже все. Ясінь хуй. Що адміни там, чи модератори. Ніхуя не художник. Угу. Вони скоріше програміст. І в чому прикол? Коли він тобі каже, що недостатня якість чи недостатнє промальовування, це не треба сприймати буквально. Просто Розумієш? треба поміняти щось і все. Так. І ще раз показати і- то саме. Просто, як дивиться людина, не художник, вона не звертає увагу, чи там світло тінь. На штрихи, на хуйню, Так. не дивиться загальний зразу так, вона дивиться загально, То, чи що- це можеш продати, чи Да. це не можеш продати. І все. Але так як він, ця людина, вона знає, що продається, що не продається. <clears throat> це вона знає, вона це відчуває, це в неї Мгм. набите око. Що ця людина не знає? Конкретно, що тобі сказати, щоб ти поміняв. І того вона тобі каже, недостатньо «Ну, промальовано угу. неякісне. І і ти бісишся. Я теж бісився спочатку. Мені казали, у тебе нема таланту. Ти підучись малювати. Я такий, йоб вашу мать, мене вища освіт. Що охуєв ще, що я 6 років у художці вчився. І типу. І я думав, блядь, а в чому прикол? А я кажу, бо вони дивляться секунду на роботу. Якщо за секунду їм сподобалося, значить охуєнно. Якщо ніхто не придивляється, чи ти волоски промальовував, ніхто не придивляється, чи ти очі промальовував. Всім посрати вони дивляться в загальному, а ти дав. Бачиш лише то, де ти, блядь, приклав руку. Да, да, ти дивишся на свою працю. Я кажу, дивись, кажу, сірий, дивись. Ти, блядь, промалював охуєнно очі, промалював волосся, а малюнок гамно, і я тобі це кажу. Чого? Ну бо, ну ти бачиш, ти намалював як на фоці. Фотка хуйова, хуйове світло. Замовнику похуй. Всім похуй. Воно має бути гарно. Забий хуй на то світло, яке на фоці намалюй так, щоб було гарно, а не так, як насправді. Намалюй тілку гарною. Так а як не... ти ту китайоску намалював, да. там взагалі півобличчя не да. було, блядь. Намалюй гарною, а не похожою. No. Ну. Я взяв зовсім інакшу азіатку замість того лиця і зробив її гарною. І мені, блядь, замовник пише, це охуєнно. <laughs> Як ти так, блядь, передав схожість? Та мені похую, я расіст йобаний. Для мене всі азіати, блядь, джекічани бруслі. <laughs> Ну ну ну. Для мене, блядь, ця тілка з як його. Tekken 5, блядь, <laughs> знаєш там, блядь, що билася як. З бандиками? Да, да, да. <laughs> Це для мене вони всі на неї Все, похожі. Розумієш? Все дуже просто, блядь. Тьолкам похуюче вона похожа. Вона має бути гарною, а мужику взагалі похуй на все. Та без випирала. Якщо мужику, мужик каже, що щось хуйового малюнку, то це або пизда йому сказала, блядь, що вона там не гарна, М. або він педік. <laughs> От і все. А підіки це самі гірші замовники, блядь. Мене, якщо в мене пропадали закази, це означає, що я не догодив педіку. Намалював йому, наприклад, один один кутик рота намалював вище, ніж другий. Або одно крило носа трошки більше. <laughs> Хоча на фоці ну такі є, ну знаєш, цей черсвешний підер, блядь, не може визнати, що він кривий, блядь, як як піздець. Мені педіки хуйові комети коли лишали, у мене місяць не було заказу після того. Рейтинг падав малюй, щоб було гарно, блядь. А щоб не було похоже, всім посрати. Да. Так Це- само, скільки є людей, які вміють малювати у, блядь, у мільйон з половиною раз ліпше, ніж я. При тому, що я взагалі от беру, малюю маслом, блядь. Я маслом малював чотири рази в житті. <laughs> Ну, Я свої картини несу на виставку, бо мені похуй, засруть мене, не засруть. Я беру, блядь, ставлю <laughs> пару планшетів в руку, несу і вішаю на стінку, і мені висратися. А ті, блядь, малюють, стараються, то я не знаю, то то може нікому не понравиться. І вони так і сидять у хаті, блядь. А мені похуй, блядь. Я взяв, блядь, включив музику і наугад. Червоний змішав з жовтим, вийшов оранжевий, красивий, блистить. Добре, намазав. Взяв, блядь, просто жовтий, намазав. Супер, заєбісь, блядь. Ну, просто, блядь, художники думають, що розділяти все на чорне і біле, що це принциповість. знаєш. Ну, От я я принциповий художник і я категоричний. Ні, блядь. Треба лазити свої шкарлупи і дивитися з боку як гопнік. Да. Подивився як гопнік на це. Реально, треба це вміти включати. Якщо ти не вмієш це включати, ти ніхуя не заробиш на своєму таланті. Угу. От і все. Це таке, якби я зараз сидів і, блядь, і казав, ой, блядь, на всіх цих конкурсах, блядь, музикальних мене засирають, бо вони тупі підари. блядь, Не знаю, що таке мистецтво, вони, блядь, попсовики йобані, блядь, продажні суки. Ні. Вони все охуєнно кажуть. Так, вони долбляться в пердак. <laughs> Так, вони нанюхані у уйобки. Але вони кажуть правду. Бо що що, а вони шарять, що продають. <laughs> Треба просто, блядь, випхати голову своєї жопи, блядь. І якось треба, блядь, переключатися, тако, знаєш, час від часу. То ти великий митець, то ти, блядь, гопник, який це оцінює. Бо то що ти будеш обіжатися на всіх, це тобі ніхуя не дасть. А я по собі бачив ті подкасти, що я робив. Я там так, блядь, старався, пиздів, обсуждав якісь проблеми, а потім просто сів тут з Іваном п'яний та й почали говорити про якусь вообще бред повний, а взагалі повнішу хуйню, блядь. І там найбільше прослуховані переглядів, блядь, ніж у тій хуйні, де я старався там проревав, блядь, три сутки сидів, ту анімацію робив, блядь, 80 переглядів. AdSense. AdSense. А тут параша повна, то краще, звісно. Ну, знаєш цього чувака? В ігри грає, блядь. Він колись був малий, тепер уже дорослий, сука. Такий унилий, блядь, ні на кого не похожий. Сука, як його звати. Це слов'янін? Да, да, да, да. Блядь, якийсь чи то мішання, блядь, щось таке похоже. О, я дохуя їх знаю. Pentium Beach? Ні-ні-ні, то просто, блядь, якось просто. Коротше, він <clears throat> каже... Твоя мать умрет от віч. З вами Pentium, сука, біч. <laughs> Коротше, він каже, що в нього партнерська програма напряму AdSense, без всяких там посередників, куча років і все йому нормально. Бо більшість людей каже, що AdSense хуйня, або того, що там, блядь, вони тобі, блядь, найобують, ти підключаєш ту партнерську програму, вони потім тобі блокують заробіток, не дають тобі рекламу. Ніхуя, в мене вже скільки років, блядь, реклама, блядь, просто ніхто не дивиться. А посередники параша, бо то, що посередники тебе приймають у типу, свої общества, лише коли в тебе дохуя людей там дивиться, то треба до того дойти, і їм треба дохуя відсотків давати. А тут що заробив, блядь, то і маєш. і не їбеш собі мозги. Нажав три кнопки, блядь, все, реклама появилась. Я коротше недавно дивлюся відео айтіпедію. Ага. І він каже. Я ніколи не брав рекламу, а тепер почав брати, викати, що я хуй. Типа Steam Pay. він каже, блядь. Я б радий, блядь. Просто від Google отримуєте гроші. Якби не оця хуйнюшка, блядь. Якби не оцей, блядь, червоний восьмигранник, блядь, в правому кутку браузера, який ви встановлюєте, підараси, бо вам впадло, подивитись 20 секунд реклами. А, типа, блядь, цей... Adblock. Да. Каже, підарас. Я такий це подивився, такий, блядь. Я ж реально дивлюся, я ж підписаний там щось на 60 каналів, і я реально кожен день дивлюся, чи щось нове прийшло у кожного з цих. Я це передивляюсь, я я брус від цього. У мене це як ритуал. Включаю комп, загружаю нові відео у підписках, іду стяти. Приходжу і дивлюся. І я такий думаю, блядь, треба стерти блок. <laughs> Я стер і через два дні, блядь, попри всю свою совісність і співчуття, блядь, я знову встановив. <laughs> Бо мене збісило, блядь, початок реклами, всередині реклами. Да. Йоп, Та я... я теж виставляю по 5 реклам. Це так вибішує. Піздець. Наше по одній підберегати буду. Там ще якісь пиво, але то вже запечатане. Так, в мене там в мене там назбиралося пару тисяч переглядів з моїх всіх відео. У мене 9, майже 8. Ой, майже Але 10. Я ж типу навіть якщо мені підключить, то я нічого на цьому не зроблю, бо заробіток лише коли рекламу включають на цьому. Ну так. Да. Так що це там, що воно є, це ніхуя не дає. Що є? Що там в мене перегляди є, це ж ніхуя не оп- оплатить. Взагалі нічого, абсолютно. ноль. Тільки вже якщо після того, як підключать, то. А вони самі по собі підключають, ти мусиш щось погоджувати. Я дав заявку. Ти заходиш у панель з мене, бля, як вона називається, сука. Нажимаєш менеджер відео, нажимаєш і, блядь, внизу настройки канала, походу, крутиш самий низ і там є монетизація ти переходиш по силці якісь, щось там, блядь, нажимаєш. Мені дивись, мені просто на пошту Gmail угу. прийшов лист якоїсь партнерської херні музичної. Ну. ну там пише, ти можеш проігнорувати, можеш не проігнорувати. Я не поняв. Мені треба там щось їм писати, щоб погодитись чи що. На ту музичну партнерку, чи ні. Я б мені хотів продавати подкаст ці свої. Шукав якісь сайти, де можна продавати. Просто для інтересу подивитися, як то, блядь, сам процес. Ніхуя не знайшов. Знайшов теж якийсь сайт і там туди, блядь, загрузити щось, то якийсь піздець. Коротше, я теж з тим ніхуя не розібрався. А музичну таку хуйню я ще не бачу. Та вони, типу, побачили, позиціонують мій канал як музичний є, е, це єдину хуйню, що я раніше що я хотів, типу, посередника мати партнерську програму, а не напряму від AdSense. Бо того, що музика була урізана. Ти не міг, блядь, закидати там пісні любої групи якоїсь, блядь. Рамонес, наприклад, собі на фон, бо того, що тобі зразу авторське право, що ти порушуєш його. Ну я просік одну фішку. Всі ігрові відео, яка б там ігра не була, Похуй. Ти зможеш сам собі закрити, ми лягаємо спати. Да. Тобі треба Ні, я закрив. Закриєшся? Угу. Яка б ігра не була, ти собі її закидаєш і там грає на фоні музика. І тобі ніякі, блядь, порушення не вилазить. І ти просто качаєш, блядь. Типу, якщо в мене музична на, на типу, музичний напрямок каналу, то що я не можу використовувати чужу музику. Качаєш ОСТ любої гри, блядь любої гри качаєш офіціальні саундтреки, ставиш їх на фон, блядь, вони там грають, проігруються, блядь, і ніхуя тобі ніякі не видають, блядь, порушення, похуй. А в музиці, в іграх вставляється яка хоч музика. Тупо з ігор береш музику, яка тобі найбільше нравиться, і ставиш куди хочеш, і ніхуя не. Одному тобі... Silent Hill тільки 6 альбомів. Акіра Ямаокі. Куди хочеш загружай, блядь. Я навіть по телеку документальні фільми бачив, там грає Акіра Ямовак. <laughs> Я бачив, це переважно якихось. Рен ТВ, бля. Так, там де щось страшне розказує. Да, да. Так що і я зрозумів, що мені не треба Оце. тої хуйні. Да. Угу. Оце саме, так. Да. Я пам'ятаю, як я грав Room. Silent Hill. Ну, як, та він як, він як... дотепер мені здається самим охуєнним. Та бо він саме продуманий. Самий ліпший з усіх. А потім той Home, е, Homecoming я грав. То такий екшен, блядь. То то вже реально, блядь, е, то перш... нажати кнопку. Ну то цікаво грати, але то нема тої атмосфери такої. Рум страшний то опиздані. То йобнутись можна. Я лише одну цю е, заставку меню чув, це розстроєна гітара. Ласт Марьячи трек. Да, да. Дрынь, дрынь, дрынь, дрынь. <laughs> Да, да. Я на на одному е, рівні, там де ти по вулиці ходиш по якихось складах, там ще спускаєшся сходами, там якісь треті, четверті. А. Там, де якісь ці мовпи, блін. Да, да, да, вони там починають. Я так боявся да. музики той, що я нахуй скручував, блядь, музику, грав без звуку, все рівно боявся, бо там звук, звуки піздець що я скачав зборник руки вверх і включав зверху, щоб не боятись того. А я найбільше боявся той ту локацію, там де був цей дом надежд, типу інтернат дитячий в лісі. І там було таке місце, де треба було закопати ключ, блядь. Там, де рука страшна. Да, Ото найстрашне було для мене. Там, там, де рука, корінь. Угу. Як ти вертаєшся тою стежкою безкінечною і не можеш.